偷挽的光，头摇晃，才能背会文章。跟着风绕过梅花桩，你的肩马蹄也追不上。打瞌睡，先生打我手掌。柳树叶放在唇边回响，一滴墨，一朵梅花放。牵着手，留下一缕芬芳。 在唱，多年后青梅竹马想起，还觉得一阵忧伤。少年强，那中国一定也很棒。散发五千年的磁场，习惯了毫发之人，赢了还说承让。带着无限梦想和希望，像条龙一样飞翔。 那月亮一份故乡的霜，这边墙草儿有点发黄，一壶酒还在胃里晃，狼烟烫温暖你的刀枪，屋檐下燕子做了新房，拆开信世界老了爹娘，一条河有人在梳妆，少女还穿上谁家衣裳，在我们眼睛里。 看不见彼此都在唱，年少的壮志雄心至今还觉得豪情万丈。少年强，那中国一定也很棒。 数五千年的磁场，用传说中的神奇和谦虚的锋芒，一根傲骨无法隐藏，深的智慧的力量。少年强，那中国一定也很棒。散发五千年的磁场，习惯了后发制人，赢了还说承让，带着无限梦想和希望，像条龙一样飞翔。 少年强，那中国一定也很棒。吸收五千年的磁场，用传说中的神奇和谦虚的锋芒，一根傲骨无法隐藏，深藏智慧的力量。少年强，那中国一定也很棒。散发五千年的磁场，习惯了后发制人，赢了还说成长，在着无限梦想和希望，像条龙一样飞翔。